Para el año 2030 se han propuesto una serie de metas a completar para así poder alcanzar en ese año un mundo más sostenible e igualitario. Pero ¿cómo vamos a completar algo que desconocemos? La intención de este vídeo es dar a conocer una de las principales metas, que es la producción y el consumo responsable. Nosotros nos centraremos más en la parte del consumo responsable. Trataremos sobre el consumo responsable de los móviles y de los ordenadores, dos de los elementos más usados en nuestra vida cotidiana como adultos y como estudiantes. En cuanto a los móviles, debemos decir que normalmente se suelen cambiar por otros más nuevos, siendo el antiguo aún completamente funcional. Acción que apoya la producción en vez de la reutilización y que deriva en una mayor contaminación. En caso de que no funcionase como se quisiera que hiciese, es decir, no tiene suficiente espacio de memoria, va más lento de lo que se desearía, se podría restablecer el dispositivo al estado inicial, es decir, el estado de fábrica, o volcar todos los elementos sobrantes en un disco duro u ordenador para evitar la lentitud, entre otras opciones. Eso también se podría aplicar a los ordenadores e incluso en este caso habría más soluciones. Se podrían comprar componentes en, en vez de un ordenador entero para así sacar partido a algunas de las componentes del otro ordenador. En caso de necesitar una pantalla, se podría usar una televisión que tengamos por casa en lugar de comprar una de última generación. Todas las personas a día de hoy poseemos un teléfono móvil, pero ¿cuál es el coste real de tu móvil? El uso total de recursos generados durante toda la vida de un producto desde la extracción hasta su disposición final es lo que se conoce como mochila ecológica. La mochila ecológica de nuestros aparatos tecnológicos es muy pesada, aunque muchas veces lo ignoremos. Para producir un smartphone se usan 44 kilos de recursos naturales y para producir un ordenador más de una tonelada. Como podemos observar en el gráfico, el tiempo de uso de nuestros dispositivos es muy poco en comparación con su ciclo de vida.